Mheshimiwa, nataka nitoe hadithi moja kidogo tu. Siku moja kulikuwa na shughuli, kwa hiyo watu wote wale pale mtaani, kawaida ilikuwa tunazo mila hilo, kukitokea tatizo kwenda tukawafariji yule aliyotokewa na tatizo lile. Sasa kwa bahati, nataka niende haraka haraka, mnielewe. Kulitokea tatizo hili mtaani basi watu wote waliohudhuria pale wakaamua kulala kwenye baraza pale kwa kumfariji yule jirani. Ni bahati mbaya, mmoja alipoamka akajiona kuna watu wengi kalala nao, akasema kwa wingi huu tuliokuwa tumelala wote hapa, na hofu nitakuja jipotea asubuhi, kwa sababu na wasiwasi kuja tukaamka hapa nikawa nishajipotea akachana nguo akajifunga kitambaa chake kwenye kiboni cha mguu kujiweka alama ili asijipotee. Lakini wakati ajisemea hivyo, kuna jirani yake anamuona, anamsikia hajalala. Basi alipofanya vile, alipolala usingizi kumchukua ule jirani, akamfungua ile alama yake taratibu, akajifunga nayo yeye, akalala. Yule bwana kuamka asubuhi, akizama alama yake haioni akaangalia angalia alama ile iko kwa mwingine, akalia kilio kikubwa sana, akasema jamani, nimejipotea mimi, nimekuwa huyu huyu kawamie. Ilikuwa hadithi nzito sana, refu sana, kilio kabisa, analia. Sasa nachoomba kitu kimoja, hii hadithi ni refu. Palitokea mtafaruku hapa, watu wakalala usingizi kwenye wimbi kuu na baadhi yetu tukajipotea. Kuna wajanja walichukua alama zetu tulizojitia tulizojiweka, wakajifunga nazo wao, tukasema sisi ni wao, wao ni sisi, lakini ukweli wao ni wao, sisi ni sisi. Na waombeni wale waliojipotea, wale waliokuwa wamejipotea katika hafla ile, warudi wajielewe kuwa wao si wale, wala wale sio wao. wao ni kafu na watabaki kuwa kafu na wale watabaki kuwa wale